Սիրուն աղջիկ իմ սիրած, հոգուս մեջ ես դու նստած Սիրուն աղջիկ իմ սիրած, հոգուս մեջ ես դու նստած Արի համբյուրը դառնեմ, այդ համբյուրով ես մեռնեմ Արի համբյուրը դառնեմ, այդ համբյուրով ես մեռնեմ Հոպ հոպ ջիվանի, սև աչքերով միայնի Հոպ հոպ ջիվանի, այստեղ են ցավը տանի Հոպ հոպ ջիվանի, սև աչքերով միայնի հոպ ջիվանի, ես տղեն ցավը տանի Մի հատ պաչիկ ինձ տվավ, իմ այտերը չորացավ Մի հատ պաչիկ ինձ տվավ, իմ այտերը չորացավ Գնա մամայի տասա, աղյուրի մոտ քեզ տեսա Գնա մամայի տասա Ախ գրի մոտ քեզ տեսա Հոպ հոպ ջիվանի Սև աչկերով միայնի Հոպ հոպ ջիվանի Եստեղ են ցավը տանի Հոպ հոպ ջիվանի Սև աչկերով միայնի Հայաստան, Եգիպտոս են Հունաստան, այնտեղից են Հայաստան։ Հոպ, հոպ, ջիվանի, սև աչկերով միայնի, հոպ, հոպ, ջիվանի, էստեղ են ցավ միայնի Հոպ հոպ ջիվանի Ես նրանց ցավը տանի Հոպ հոպ ջիվանի Սև աչկերով միայնի Հոպ հոպ ջիվանի Ես նրանց ցավը տանի Հոպ հոպ ջիվանի Սև աչկերով միայնի Հոպ հոպ ջիվանի Ես նրանց ցավը տանի ես տղեն ցավը տանի